Eh, Stalotonomi amicoe, mi nom estas Eden, mi estas dex sep jaro, eh, kai ec lernis esperanton, mi estas vero kaje du Nottingham, Anglio, jis nu mi lernis dum du tago, mi guastri, eh, dankom pro rigadante.